А через Зайра может топ играть? Ну, это можно только одним словом описать. Я бежал со всех ног, даже не думал о битве с ним. Вот Twitch не знает, что здесь есть вард контроль. Внимание синей команды Это мне! Это мне! Что за тяги такие бархатные? Черт, опять...